As vaguas fixeronme unha ferida Sintome confundida Os meus amigos tornaron inimigos E sentense perdidos Ainda Prevalente, siempre combativa. ¿Crees que podes quitarme me un sorriso, decirme que aunque he visto, tirarme un abismo. Crees que puedes, pero ti sabes muy bien que no llegas a obedecer, el que a caer. Crees que chove caminando por la rúa, de esta amargura, ainda me siento nunca. eu xa estou liberada de toda esta loucura Pois esta é a miña vida, foi a miña fractura porta deixo pasado doente Agora xa non me importa o que diga a xente Saio pola porta, son libre e rebelde Buscarei a miña forza pra non volver perder